kasi Liligo na ang aming baby. So ano nga ba yung mga gagamitin natin na pang-treat sa mga alaga natin sa bahay? Katulad sa aso, pusa, okay? So, andyan sila sa likuran natin, yung mga pusa namin. Share ko lang naman po sa inyo yung mga ginamit namin sa ringworm. Ito ba? Yung sa ringworm lang naman at saka sa mata kasi nagmumuta yung mata ni ring. Ang namin. Super effective naman po siya. So, unahin po natin sa tiki-tiki. Yes, ito po yung ginagamit namin kay Rain. Saka sa ibang pusa po namin sa bahay. Yes. Sana yung ano niya. Ito po. Yes. Yan po. Maganda naman po siya. Oo. Hindi lang siya pambata. Maganda siya sa pusa. Real talk lang. Parang kapag gusto mo, kapag nagtitipid ka, ito po yung gamitin mo. 60 pesos po ito. 60 pesos. 60 pesos. Yun po yung magandang vitamins kung alternative lang po ha. Ah, alternative vitamins para sa pusa. Kung sa gatas naman po, Nestogen yung gamitin nyo. Yung low lactose color green. Um, I think sa mercury, 260 yun. Ay, 265. Nakabox po siya ba yellow ba yung low lactose? Basta nestogen po siya, low lactose. Sabi nyo lang po doon. <laughs> Nakaano po yung carton. O, nag-try kasi akong bumili eh. Mahal-mahal. Char. <laughs> Next naman po sa mata, kung may muta yung, ano nyo, yung alaga nyo, super effective. Oo, 3 days lang na sa mata ni Rain namin. Okay na siya. 3 days. One week mo siguro siyang ipagamit kahit okay na. After 3 days, magaling na yung mata niya. Gamitin mo pa rin siya one week. Pero once a day mo siya patak sa mata niya. Siyempre, dalawang mata ha. <laughs> okay. Maganda po siya. Ito naman, ang nakalagay dito ay antibacterial. Okay. Antibacterial ophthalmic solution para sa mata siya. Yes, Gentin yung pangalan niya ha. Meron to sa Shopee. Yes po, sa Shopee or sa mga breeder na kakilala nyo. Sa Betmed, meron din po. Kung malapit sa area nyo, ito po yung pinaka mm, ano, effective. Hindi ko lang po sure kung meron ng fake na ganito. Pero effective po siya. Ayan po ha, meron siyang takilan. Yan. Gentin. Mm-hmm. Ayan. Next naman sa mga ringworm and ringworm antifungal. Ito. Mycoderm po yung gamit namin. Okay naman siya. Bali, dalawa na. Dalawa na na gamit namin. Wala na yung ringworm ni Ring. Bali, yung dal dalawang pusa na lang na dumating yung abisyan. Meron po sila dito sa may leeg. I think dahil sa plastic na pinagkakainan nila. Huwag po kayong gagamit ng pinagkakainan ha, hindi naman po sa ano. Pero nagkakaroon po kasi sila ng bakterya. Meron po yellow-yellow sa may lieg nila. So iwasan po natin magpakain ng plastic. Sa amin nga eh, social. Yung, plastic. Oh, wag po kayong magpapakain sa ah, bowl na plastic. Okay. Kasi sa amin is yung stainless or yung ceramic, 'di ba? Social, mga pusa ceramic. Share ko sa inyo. Pakita ko mamaya. So, ito, paubos na, ay wala ng laman. Ito yung unang ginamit ni Rain. So, sa first week talaga, wala pa. Hindi po makikita yung ano niya, yung akala mo hindi effective sa first week. Pero dapat diretso lang yung paggamit. Huwag mong titigilan sa paggamit ito. Up until now kasi kahit medyo wala na, medyo nangangati pa kasi yung ano rin, kinakamot pa rin yan. Nilalagyan pa rin namin. O, para na din hindi lumala. Then, kung tinatanong nyo kung ilang beses namin sila paliguan, 2 to 3 times. Pero this, nung nagka-ringworm si Rain, 3 times po namin siya pinangliguan. Sa isang week, 3 times. Sa naman po ay dalawa. Effective po ba itong Micoderm para sa ringworm? Yes, super. 2 months. Ano yung mga sinasabay namin dito? Yung laging naririnig natin or nakikita natin sa Facebook. Ito. Yung set ng Mad Pure Madre Cacao. Ito po. Yan po yung sinasabay namin nung wala pa yung mycoside. Ito nung wala pa to, ito yung sinasabay namin. Maganda naman siya. Maganda siya. <laughs> Oo, maganda siya, Artie. <laughs> Maganda siya kasi may kasabay nito yung conditioner. Andito yung conditioner niya. Yes, kapag combination to, okay na to sa pusa. Sa pusa po ito ha. Kasi ito naman pong sabon, ginagamit lang po namin siya sa aso. Yes, effective po ba to sa aso? Sa aso po, yes. Pwede rin naman. sa Pwede din naman sa pusa, yun nga lang, medyo, ano, tignan mo, sa pusa, trinay din namin naman sa pusa. Nati-hati namin. Then, binasa, saka namin siya sinabon. Pero dapat mabilisan lang, kasi yung ibang pusa is nangangalmot, sa amin yung sirin namin medyo hindi pa sanay sa pagligo-ligo pero kailangan sanayin natin yung mapusa natin na maligo para hindi mangamoy. At syempre kapag nag-alaga ka, kailangan mo ng mahabang pasensya. Oo, kailangan yan mahabang pasensya. Hindi din, namin, hindi din naman namin nagagamit yung pet spray. Pet spray is Restore Shine and Healthy Coat. So, hindi namin to masyadong ginagamit. Mas ginagamit, mas maganda kasi mga vitamins nila, yung tiki-tiki or yung LC plus Vit ba yun? Ah, Oo, oh, LC. Oo. Oh. Saka nasabon na din. Nasa sabon, tapos conditioner. Kaya, sulit na din kahit di mo na kailangan yun. Then, next naman is ito po, super effective. After one week, di ba, magamit na kami nitong Madre Cacao. Hindi na namin to ginamit nung dumating to. And after one week, wala na po yung ringworm ni Rain. Siyempre, ginagamit na din po namin sa bagong alaga namin na ano, Abisian Expospin. Ay, Abyssinian <laughs> Expospin. Ito. So, for antibacterial, an ay antibacterial and antifungal po ito. Okay, yan po. Ilang minuto, ilang minuto nga ba ibabad? Na nakalagay dito, allow to stand for 10 minutes. Then, rinse off with kulay water. So, ang nakalagay, repeat twice weekly until symptoms. Okay. Yes. <laughs> So, sa amin naman, 3, 3 to 4 minutes or 5 minutes. Okay na sa amin. Kasi, di naman pwedeng matagal na matagal kasi yung pusa din. Ang ginagamit na din, while wala kaming dryer, ang buho, mga ano na, pusa, nagpapainit po kami ng ilang minuto. 5 minutes sa araw habang pinupunasan. Yes po, kasi mas, kung talagang ano, willing kang mag-alaga ng pusa, kailangan mo talaga ng effort. Aside sa effort, syempre, magastos. Yes. Next naman sa ating uh, pwedeng otiderm, pero dahil hindi kami gumagamit ng otiderm, ang uh, ginagamit namin ngayon is ito po, baby oil, baby oil, at yung cotton. Ito po. Matipid po siya kasi yung otiderm is nasa 300 plus po ata. While ito is, kung ito, 50 pesos lang ata magagastos na dito. Hindi kasi ako ang bumili. Hindi ko <laughs> alam. So, ang gagawin mo lang, hindi mo siya idadirect ha. Ang gagawin mo, lalagyan mo lang po muna ito, then patakan. Pag napatakan mo na, yan ang sa tinga niya. Yan. Yes. Ilang beses linisan yung tenga? Isang beses lang po sa isang linggo. Hawag ah, po yung lagi dudukduk. Ha? Ayusin nyo din po yung ano, char, char, ayusin. Then, ano po yung magandang pagkain para sa ano, pusa natin? Ay, by the way, wag niyong kakalimutan yung suklay. Okay, yung mga gamit lang naman ng pusa namin is nabili namin sa Shopee. Yes, lahat ng gamit ay nabili namin sa Shopee, mga laruan sa Shopee. Yung pagkain lang, sa my bet med yung mga pagkain nila. Oo. Kasi sa Shopee na pa. Bibili pa lang kami. Tignan namin kung magustuhan ng mga pusa. So, ito na. Paubos na yung pagkain <laughs> nila. Shout out nga pala. Char! <laughs> so, ito yung mga pag... Ito na lang yung pagkain ng isang kilo. Bali, matagal na yung isang kilo. Siguro mga, ano na din, isang buwan. <laughs> sa apat na pusa, isang buwan. So, isang kilo. Ha, ah, isang kilo. Apat na buwan. Yung diet po nila ay kalabasa. May kalabasa, tapos may chicken boiled chicken na, ah, hindi yung yes walang asin, huwag niyo pong lalagyan ng asin. Maganda po yun sa kapag nagtitipid kayo, yun yung gamitin nyo. Tsaka healthy na din po sa pusa. Again, huwag kakalimutan yung tiki-tiki kung gusto nyo. <laughs> Ito, hindi ako endorser ha. Ah. Wala lang, maganda lang kasi siya. Kasi si Rain namin, ayun. Gustong gusto. So, yun lang. Thank you very much. And don't forget to subscribe, like, syempre yung bell bot. Huwag niyong kakalimutan <laughs> Thank you very much sa panonood. Okay. And again, Mm. Mm.